Йоу, всім привіт, це Пепсімен. Тут треба все по-бистрому рішати. Ці діла. Бо тут пожар в Америці стався. Пепсімен біжить на помощь. Так як Чіп і Дейл. Тільки він в синьому костюмі, а ці були придурки. <gasps> Упав. Так, головне доторкнутися до чекпоінта. Я зміг це зробити. Я майстер своїх справ. Тут не можна впасти, треба тримати рівновагу. Рівновага то є сила. Треба всесвітню рівновагу підтримувати. Оп, ледве вмістився. І тут головне попасти в, точно в ціль. Поїхали. Воу. Так, головне до чекпоінта доторкнувся. Зараз починається саме гірше, що може бути. Тут прижок. Тут, блін. А тут Тут головне присісти, але він буде блимати і то пробіжить, да. Тут треба бігти отак і присісти. Блін, не розчитав сантиметр. Якщо значок пепсі блиме, значить мені лишається небагато. Раз, два, три. Є, в мене ще один шанс є. Оп, оп. Так, тут зараз дуже-дуже буде важко. Значить я пригаю біжу з цього боку. Присідаю, пригаю. Тут я присідаю. Тут я присідаю, пригаю. Блін, блін, блін. І все з самого початку. Нічого собі. Є важкий якийсь цей уровень дуже, от іменно тут, де пожар в Америці. Куди я поліз? Та ж справа треба бігти. Що я, Василю? Дивись, це якась космічна гра. Про інопланетян. Так, значок Pepsi Man має перестати блимати, і тоді я буду живий ще один раз. Є, мені повезло. Він чихнув. І відкрив свій рот. Так як в тій рекламі. Блін, я ж не зрозумів, що сталося. Так, тут я присідаю, тут я пригаю. Тут я присідаю, тут ще раз присідаю, ще раз пригаю і отут пригаю. І зараз буде ще важче в 10 разів. З якого боку. Присідаю, пригаю, пригаю, пригаю. Треба бігти з лівої сторони, я поняв. У мене є ще одна попитка. Попитка. Да, Навірно, ненадовго мені стане цієї попитки. Буду я це переігрувати ще 10 разів. Дивись, йоб твою мать, ти що, козьол чи що, не можеш рівно бігти? Ідіота кусок. Давай відновлюй свої житті, чихай. Є. Хоча нас... Хоча насправді він просто відкриває рот, а не чихає. Ще раз присідаю. Такі звуки. Відкрив рот хлопець. то я ж не знав, що робити. Зразу сюди. Так, мені було би бажано з лівого боку тримати. Тут я просто пригаю і тут ще раз при... Отак! Отак і треба було це все робити зразу. Жок! Присідай, пригай. У мене серце зараз стане. Прижок, прижок, блін. Фу, зараз точно буде ще щось. Це не так просто все. Це так просто не може бути. От якщо я це не пройду, то мені буде срака. Є, є, я герой. Мені можна тепер давати медалі і ті всі банки, що він зараз вип'є. Мені до хати вже, бо я пройшов цей місія. Сцена 1. Супермастер. Молодець. Ти-тир-дин! Де ця музика? А. Ого, все. У гівно упав хлопець.